Julia Polama, Twika Doruchu. Doruchu Belele Dono. प्यार कैसे करूचु जान दुनिया पोलामा पी बेले रे दोनो प्यार कैसे करूचु तोर पीछे कोरी पलैया लुकी लुकी कोरी सुना रे जे कांदू चू डरू चू बेले रे दाना प्यार करू चू दुनिया पलामा तू कैजे डरू चू करू छू बेले दोनों प्यार कैजे करू छू যদি নাই দেখমি তো সাজো সিঙ্গার কা ফায়দা আরে মলকিওটা মলকুতিছি তোর পছে মুই চালুছিলে চণ লালি ফিকি আসি মোর রসিলা গাল দেখি দেলে এ মোর বিনাতে অধুরা গুড়িয়া এ তোমার দিবাল দেখি করি চালিয়া তুই তো পুরা ভরা তোর প্রেম দুনিয়াকে কাজে ভাঙুচু তরুচু বেলে দন প্যার কাজে করুচু চাঁদপু দুনিয়া পোলাম তুই কাজে ডরুচু ডরুচু বেলে রে ধন প্যার কাজে করুচু मन धरा धरा चोर पुलिस खेलता भी से लगे सुंदरा हाय बॉडीगार्ड तोर पछे रखले का फायदा कह कह तोते धरी पामी तुई कनिया मुई तोर बड़ तोर बोए लुगाली लागी पलैया तोर बाइक के दिल मारी करी पलैया सोला साली मोर सास ससुर संगे कत दिन रहे बू डरू ले रे धनो प्यार जे करू छु चाल ओ दुनिया के कै जे डरू छु डरू ले रे धनो मानी प्यार कहि करू छु डरू ले रे धनो আর কাজে করুছু করুছু বেলে রে দোনো মাই প্যার কাহি করুছু